Wow. Banda. Tayo dito. Ooh. Ano sinabi ko? na 3. 3 yan. Sige. <laughs> Welcome sa ating oh, hi. barangay meeting. <laughs> Ay, so, sa barangay meeting tayo ngayon. Uh, huh? Ayan, dito kasama natin si Noob at si Hardy. Sa ating barangay meeting. <laughs> Dahil napansin ko na maraming kulang. Kaya sila ang aking aatasan. <sighs> Ay, sorry, abot ka pala. <laughs> abot pala. Ah, mabawi ka. Ah. <laughs> so, yun. Guys, kailangan natin mag-usap dahil nakikita nyo na maraming kulang sa ating barangay kung titingnan nyo. Excuse. Uh, yan. Uh, <gasps> Ang hirap naman tingnan. <laughs> Sino magawa ng bahay na to? Ay, nung barangay na to. So, yun, yun. Uh, kung nakikita nyo na may kulang or op, na, oh, na kailangan natin. So, kailangan natin mag-assign. <gasps> Sige, sigot niya yung form. Mm-hmm. Ito lagay natin si Hardy. Dito si Noob. Yan. Yeah. So, ano yung mga kailangan natin na farm? Yeah, um, wheat farm, animal farm, village farm. Yes. Sinong gagawa? Sino magbo-volunteer? Ah, uh, yo. Madaming project. <laughs> Yun. Ikaw gagawa ng farms. Oh, thank you so much. Farms. So, ano pa ang ating kailangan na farm? Ah, I mean, kailangan dito. Hmm. Oh! Yes! Magandang puno. <laughs> Scammer. What June? Wait. Hmm. Saan maganda ilagay yung puno? Doon? Hmm. Saan kaya? Uh, siguro maganda dun, no? So, yun. Bahala na kayo kung saan nyo pa gusto lagyan ng puno. Kasi wala na talagang puno dito sa barangay natin. <laughs> Sorry, nakakakuha ko lang ng barangay na to. Kaya huwag ko mag-alala gagawin ko yung office ko. So, yun. Tara, tara, balik na tayo sa office. As ah, meeting area. <laughs> so, yun. Ikaw, noob, Ano. Negay mo. Hmm. Oops, nasira ako. okay. Anong trees? Ayan, trees. Ay, <laughs> alam kong hate niya yung mga, mga maling spelling kasi nasadya ko siya. <laughs> Yan, ayusin natin. Sige, storage lang sa'yo. Ayaw mo naman ata ng paggawa ng tree. No. hmm. No. Ang pagkailangan gawin? Oh! <gasps> Yes! Dito, nakikita mo yung sa ilalim ng storage. Oh, hindi kita. Um, dito kayo. Basta ano sa may baba ng storage na ginagawa ko, may ano dun na ano, cave yan. Kita mo? Diba ang simple yun na statue? Oh, hi, Banjo. Okay lang naman siguro. Nag-meeting kami, Banjo. Yan, so yun o. Kita nyo dyan, ang ganda sana kung may, Yan. uh, huwag na makakyat. Uh, yan, thank you so much. Salamat. Uh, sa akin ba? Ay, wala. <laughs> so yun, yun yung ganda dun, diba? Mm. Ah, tara, sana balik na dito. Diba tapos meeting natin? <laughs> Ito yan, kay Noob yung statue. Ano kayo gagawin yung statue dyan? Hmm, ano pa natin? Hmm, ano alin? Ano ako? Ah, hindi, eh, sige, lagay ko rin. Hmm um, ito, Run. With capital. Hindi ako galit. ano ba gagawin ko? Um, road, ticket. Yan. Uy, sinira, lagot ka. Lagot ka kay Hardy. Wow, yayaman na naman yung ano yung halaman, emerald. Yaman nyo naman. <laughs> ah, <laughs> wala na. So, ayun, ano pa bang kailangan natin? Nagawa ko dyan. Hmm, ay, wala na ako. Wala, um, mga tao doon. Sign. Kailangan ko ng sign. Yeah. Hmm. Yan. Uy, ba't nandiyan kayo? <laughs> yes, maganda dyan. Ah, dyan mo na kaya gawin yung farm. Ah, ano pang kailangan natin? 嗯，trees。嗯，n g Uh, ano yun? guys. Look, ang ganda. Sobrang ganda ng gawa ni Look. Tapos may shaders pa. Tingnan nyo. Hi, kitty kitty. <laughs> Promise, ang ganda. Kung nanonood ka man, Look, thank you so much. Thank you sa pagkawa mo. Hmm. I love it. <laughs> Promise, maganda siya. Tingnan nyo pa. Hmm. Chay. Ngayon, mag end season na kami. So, kaya naman, ito na yung huling upload ko para sa season 1. Yes, ito na huli. So, bago natin tapusin ay, balikan muna natin mga pinagagawa natin dito. So, ito, yung first house, first starting house. Yes. First time ko gumawa ng Japanese house. <laughs> Nakikita na ako sa noob tax. So, yan. <laughs> Tapos, wait. Yan. One. Okay. Tapos, ito. Dito yung bee house natin. naglaro kami nila. Ni Banjo. <laughs> Yung birthday niya. So, di ko lang siya nare-record. So, sobrang saya ng laro na yan. <laughs> Dahil talaga lang isa kayo sa akin. Akala ko mananalo ako. Talo pala. <laughs> so, yun. Na-enjoy naman yung laro. So, so, that uh, based siya ni Sia. Akala ko kasi yung una, wala akong kasama dito. Nakita ko yung, yan, yung pintuan niya. <laughs> so, hindi ko alam na siya pala yun. Tapos yan, ayan, oh, yung puno, like, dyan yung may noob gawa doon sa meeting namin. Yung meeting namin. Oh, so ganda. Wait na, wait. Tapos ko na siya. Tapos ko, um, tapos ko na direct correct. Yun, ah, ang ganda. <gasps> Lama! Okay, it's okay. So, yan. Hindi ko rin natapos yung okay. Nice speeches ako. Ang ganda. Yes, nice speech. Speech. Speeches. Speeches. Yan. Tapos, yung sunod ko palang binild ay ito. Yung portal. Yes, portal. Kasi, nakagawa na sila kagad ng portal sa bedrock. Hindi ka napantay. Ngayon ko lang napansin na dapat nakalabas siya. Never mind. <laughs> Huwag niyo nang pansinin. Yeah, mayroon pa silang wither na hindi mapatay gamit. So, akit muna tayo sa taas. Yan. Ito storage, hindi ko natapos yung storage. Yan, tapos. Yan. Yung pinagawa ko kay Noob na tray. Saka yung panda. na pinagawa ko sa kanya. Ang ganda. So, sayang hindi ko natapos yung isang experiment ko dun. Yung puno dun. <laughs> so, wait. Punta pa tayo pala sa... Ah, yun. Yan. Nandito tayo sa ating shop. Shop Ditamad. Yes, nakakaano yung design. Napakasimple. Yan. Uh, ah, Sara. Guys. Alam ko nakakalungkot mag-end season. So, yan. Thank you for watching see you on next season. Bye. Thank you. So, ayan. Hindi na pala nagre-record. Bulaga. Hi! Gamit ko yung... Gamit ko yung data pack ni AppWave. Yes. So, pinag-online ako ni Harley kung ano meron sa akin main box. Actually, matagal ko lang gusto magkaroon ng nagsasandang main box ako, pero wala. Oh my gosh. Smell. Ay.